Martxoaren hogeita osteko ekonomia foro feminista antolatu dugu, e, bilgunean, amo osgarren urte horrenaren arira. Bueno, ba, nola, ikusten dugulako gaur egun gatazkak erabat oinarritzen duela gure jendartea, eta bueno, hor gatazka asko daude ez, e, merkatuaren diktadura ala demokrazia, privatizazioa ala komuna, menpekotasuna ala buru jabetza, bueno, azken batean e, bizitza ala kapitala, ez? E, oinarritzen duen gure jendartea bata ala beste. Orduan, bueno, e, olako garai batean e, nabaritzen dugu ba, kapitalismoa birfundazio prozesu sakon batean dagoela, ez? Eta ta bueno, ta azken urteetan bere aurpegirik gordinena erakutsi digula eta eta bueno, eta bizitzan eremu gehienetan o guztietan oso sakoneko aldaketak ematen ari direla. Eh? Eta orduan, bueno, horren aurrean, egia da aldaketaz pila-pila bat hitz egiten ari direla, ez? E, leku guztietan aldaketa e, daukagu ahoan, baina, klaro, aldaketa horiek oso ezberdinak izan daitezke, ez? Eta aldaketa eskatzen du brexitean e, kapitalismo-protekzionista hori eta xenofo hori eaukeratu duena aldaketa zitze egiten du ongizate sistemaren apurroiek e, eh, berreskuratu nahi dituenak, aldaketa zitze egiten du eh, aldaketa klimatikoa gelditzea beharrezkoa dela esaten duenak, orduan, bueno, gure ustez, momentu hontan, aldaketa zitze egitea baino eh, erronka da aldaketa hori norabidetzea eta, eta lideratzea, ez? Bestela, azkena, ba, neoliberalismoak e, egiten jarraituko duelako. Orduan, hori dagako ez, zertaz ari gara aldaketa, aldaketa diogunean, eta, eta bueno, ba, guk e, argi dugu bizitza jarri nahi dugula jendartearen eta harreman ekonomikoen e, erdigunean, eta hori gainera herri prozesu baten baitan e, kokatu nahi dugula, ez? Euskal Herriko buru feminista hori ipar dugula. Orduan, ba, ezinbestekoa iruditzen zaigu eztabaida soziala sustatzea. Herri ereduaren eztabaida hori emateko, e, bueno, ba, iruditzen zaigu oso importantea izan direla ekonomia feministaren ekarpenak, eta horiek gehiago ezagutu nahi ditugu, ez, e, erpinez berdinetatik begiratu nahi ditugu, baino askotan ba, geratu dira oso eremu analitiko, teoriko, aereoan, ez, eta Eta guretzat helburua da hori guztia hartu eta lurreratzea, gorpuztea Ezaten dugunean bizitza nahi dugula ardigunean jarri, azibir gara esaugarritzen danon artian, zer esan nahi daben bizitza hon bat aukitzia ez, eta hor begiratu behar dugu pizkat ze beharri daukagu zen eta ze desio daukagu zen. Eta orduan duan, azpeitirako proposatzen dugun lehenengo gariketia da hori, guazen danok esartzen eta erabakitzen eh, gure bizitzetan sekora pilo daukagu zen, dago zen kapitala eta bizitzen arteko talkak, guazen identifikaten ze beharri izan daukagu zen bizitza hon bat aukitzeko, eta hor, guazen erantzunkizunak eskatzen ere mugakoitzari. Hau da, etxitatik zer aldoguen, zelan aldogu kapitala urrundu etxeetatik, zer aldoguen komunidadetatik, zer aldoguen espazio laboral batetik, eta bebai, zer eskatu bertotzagu erakunde publikuari, benetan be, bizitza eh, gure eh, erdigunean jartzeko, ez? Gure helburu eh, askan helburu moduan bizi izateko, ez? Eta ez kapitalaren logika hori. Ba, egun guztiko egitarau borobil eta eder badaukagu. E, hasiko gara ariketa kolektibo bat egiten, e, gogoeta kolektibo bat, gure kartografiak deitxo dotzaguna, eta hor nahi dugu identifika e, sekora pilo daukagu zen egunean bizitza eta kapitalen artean. Eta hor zehaztuko gu, bueno, e, eh, aziko gara identifikaten ze, zeintzu izen korapillo, behar, dezio horrek, zer amesten dugun eta ze proposamen praktikotasunetik eta egunerokotasunetik zeintzuk eh, okurritzen jagu zen, ez? Gero pasako gara e, eh, main batera eta hor proposatuko dugu e, lau bide bizitza erdigunera ekartzeko lau bide honek e, izango dira bakotxak esfera bakotxari edo eremu bakotxari erantzungotze eta e, eingo dugu proposamen politiko bat etxetatik kapitala baz, e, alderat e, kanpuan usteko, komunidadetik, erakunde publikoetatik eta merkatutik. Eta amaitzuko gu eguna, edo arratzaldiari hasieria mongotzagu, e, alternatiba eta resistentzien e, kantoiari. Hau da, gaur egun zen praktika dago ja martxan, eh, kapitala eta heteropatriarkatua alboratzen da benak, eta benetan be kapitalari tokizak entzen dago zen eh, proiektu mhm. konkretuetan. Eta hor daukaguz ba, amatasun modu ezberdinak iraultzen dabe izenak, eh, daukaguz finantziazio edo makumien finantziazio modu ezberdinak, elkar bizitza eta komunitatea beste era batera ulertzen daben proiektuak, elikadura buru jabetza, lurraren defentzan da bizen mugimendua bai, e, iritsak bestera batera e, berpentsatzen dago zen proiektuak, eta gorputzan itzen e, e, taiertxo batera izango dugu, emakumeen grebak etorriko dira bagaretotez Kataluniatik, eta prekarietatien aurrian zelako aliantzak inaldogu zen e, ikusten txunguara. Hau dana ondori jutara heltzeko, eta benetan be azteko burujabetza feminista oraindik gehiago be e, eta eta edukiz jantzen.